Ini burung Indosiar Saur Sepuh Angling Dharma versi benerannya guys. Perjalanan seru di area bersejarah Jogja dari punggung merpati guys. Waduh guys, burungnya malah mau nginep di Hotel 101. Halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat. Nah, Tugu Jogja dari rumahnya Mas Febri di sini itu kira-kira berapa Mas Febri? Kira-kira berapa? Nah, Tugu Jogja dari sini sampai Tugu Jogja jelas 10 kilo lebih ya itu ya kalau dihitung garis lurus kayaknya seru kita nerbangi dari Tugu Jogja karena tugas kita merpati kita akan merekam seluruh area Jogja jadi nanti suatu saat saat mungkin beberapa tahun ke depan Jogja sudah berubah kita punya video aerial dari merpati yang merekam semua wilayah Jogja. Wah, pakai merpati tapi. Nah, saksikan ya kawan-kawan ya. Pokoknya perjalanannya dari Tugu Jogja pasti seru banget. Oke. Okay. Oke, okay, kita sudah sampai Mangkubumi. Wah, ini pasukan merpati kamera kita. Weh. Nah, <clears throat> ini di Mangkubumi ya. Wah, keren. Jadi di sini banyak anu, banyak rumah eh, -rumah bersejarah jadi ini desain-desain rumahnya masih rumah bangunan-bangunan Belanda ya nah ini nih ini anu ada warung-warungnya eh, ini Jalan Margo Utomo atau Mangku Bumi dari dulu Mangku Bumi sekarang Margo Utomo nah Nah, ini buat kawan-kawan yang belum pernah ke Jogja, wajib kesini ya. Nah, itu yang di tengah. Itu Tugu Jogja. Nah, Tugu Jogja ini orang-orang orang-orang Jogja kalau atau luar kota Jogja pasti ke Tugu Jogja ini buat foto-foto itu di situ ada rumah makan juga kebon dalam kebon dalam ini resto yang dimana kita makan di situ bisa ngerasain ngerasain menikmati pemandangan kota Jogja wah tuh ini ada diorama tugu jadi ini kayak gini kawan-kawan tugu golong gilik ah ini di sini nih tugu golong gilik jadi ini tempat perjanjian Gianti nah nah jadi ini itu tugu Jogja tugu Jogja stasiun Tugu Pasar Beringharjo itu keraton keraton dan ini benteng-bentengnya ya besok mungkin kita bakal terbang kemarin kita udah terbang di alun-alun utara itu alun-alun utara yang kemarin terakhir yang terbang di video yang terakhir yang pasir istana raja nah itu terbang itu ini, ini dioramanya ya nah ini tugu pal putihnya tugu Jogja itu dan di sana yang belakang itu kerapiak pa, uh, panggung kerapiak kita belum pernah terbang situ ya kapan-kapan kita terbang situ nah ini yang dimaksud sumbu imajiner yang tadi aku bilang jadi ini Tugu Jogja Merapi lurus Tugu Jogja lurus alun-alun utara ini keraton Jogja terus ini yang di panggung Rapiak langsung sampai ke pantai jadi sumbu imajiner ini memang uh, Jogja banget Jogja banget yang dimana zaman dulu raja-raja kita memang bikin seperti itu ya saya juga nggak tahu kenapa ya tapi intinya beginilah kalau ke Jogja kalian wajib ke sini ke Tugu Golong Gilik ini ya nah itu tadi sedikit penjelasan tentang Tugu jadi Tugu ini tempat dimana apa ya yang Tugu ini ini anu ikonnya Jogja banget jadi kalau Jogja kalau udah ke Jogja wajib foto di Tugu situ Eh, kalau saya udah pernah. Kalian-kalian yang belum pernah ke Jogja wajib ke sana. Nah, kita akan menyiapkan dulu si merpati gendong GoPro, kemudian akan kita pasang kameranya, langsung tanpa basa-basi akan kita terbangkan dari sini. Jadi ini si merpati gendong GoPro akan terbang dan merekam suasana Jogja. Nah, ini lihat ya. Nih, ini nanti bakal terbang nih. Nih, asik ya. Kamu pulang dengan selamat, lancar sampai rumah ya, burungku ya. Jangan kesasar oh lihat deh oke mantap Tugu Jogja kita akan menerbangkan si merpati gendong kobro mantap oke kita akan melepaskan si merpati gendong kobro ditemani sama ini ya ini temennya dulu nanti baru kita lepaskan yang betina ini harusnya udah ngerekam ini harusnya udah ngerekam yuk kita akan melepaskan mereka di depan Tugu Jogja oke Wow, lihat sini ya nah ya kita lepaskan ya satu dua, dua. tiga Oke, ini tadi kita udah ngelepasin. Kita ngelepasin empat merpati. Jadi mereka saling kejar-kejaran seru banget. Nah, ini aku sambil nonton ya. Itu di atas tubuh sana tuh. Mereka seru banget tuh. Lihat berempat tuh. Terbang semua, tinggi banget, tinggi banget. Dan ini pas cahayanya bagus banget kayak cahaya ilahi. <laughs> tak kira semprit ada ya, aku harus semprit deh. seru banget merpatinya muter-muter di sebelah sana semoga sebelum baterainya habis dia lewat tubuh Jogjanya lagi Iya, kawan-kawan ya kita udah nerbangin si Merpati Gendong GoPro di Tugu Jogja dan uh, eh, tetap walaupun udah sering aku tetap deg-degan ya deg-degan tuh karena kita harus menunggu menantikan merpatinya di rumah dan harus pulang karena kalau nggak pulang ya kita nggak dapat videonya rekamannya jadi kalau kita ada video rekamannya itu artinya merpatinya pulang dan kita bisa ambil memori yang ada di kamera GoPro nya gitu loh kawan-kawan ini merpatinya udah nggak kelihatan mereka berempat sudah nggak kelihatan tapi malah ke arah utara ya padahal rumah kita di selatan nah itu yang bikin semakin seru Wah. tapi merpati ini tidak pernah ikar janji asal tidak dimakan oleh burung elang pasti dia pulang semoga pulang doakan merpatinya lancar sampai rumah ya kawan-kawan ya bukan tidak terlihat bos tapi saya sembunyi nongkrong dulu di atas hotel 101 嘿，嘿，嘿。